नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब साथीहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन म आज चाहिँ हजुरहरूलाई अस्ति हजुरहरूले मेरो भिडियोमा लेटेस्ट भिडियोमा छोड्नुभएको कमेन्टहरूलाई रिभ्यू गर्नेछु रिभ्यू गर्ने क्रममा यदा कदा छु हजुरहरूको नाम छुट्नु गएमा माफी गरिदिनुहोला हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको रिभ्यू यस प्रकार अगाडि बढ्दछ यहाँ हुनुहुन्छ नुबा नोगेन मुगबाङ यहाँ हुनुहुन्छ गार्डन एन्ड टेरिसा यहाँ हुनुहुन्छ मणि साउदेन यहाँ हुनुहुन्छ एआर अर्जुन लि लिम्बू यहाँ हुनुहुन्छ प्रन प्रन्जिया प्रन्जिया म्युजिक ब्लग यहाँ हुनुहुन्छ सुजु लिम्बू ब्लग यहाँ हुनुहुन्छ लिम्बू सोनी यहाँ हुनुहुन्छ सेफारा राई यहाँ हुनुहुन्छ पावर सेकर क्विक यहाँ हुनुहुन्छ एमबी ब्लग यहाँ हुनुहुन्छ सबु मुक्तान यहाँ हुनुहुन्छ मन्जुस ड्रइङ स्टे यहाँ हुनुहुन्छ नेपाल मम अन ड्युटी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कोसेली यहाँ हुनुहुन्छ चन्द्र गुरुङ ब्लग यहाँ हुनुहुन्छ अनुराधा च्यानल यहाँ हुनुहुन्छ कुकिङ विथ विजया लिम्बू यहाँ हुनुहुन्छ जोसेफ इन हवाई यहाँ हुनुहुन्छ माई हम नाइहाम नाइहाम म्युजिक यहाँ हुनुहुन्छ शोभा थापा ब्लग अनि यहाँ हुनुहुन्छ गेमिङ एट्टी एट सुरज अनि यहाँ हुनुहुन्छ छत्र लिम्बू यहाँ हुनुहुन्छ लाइफ जर्नी लाइफ जर्नी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद thank you so much for supporting us यहाँ हुन्छ टबल विथ मेरिना एन्ड कोपिल यहाँ हुनुहुन्छ Amrita gardening and mix blog यहाँ हुनुहुन्छ मेटोडोमा यहाँ हुनुहुन्छ एसआर नेचरल रिल्यामिक्स यहाँ हुनुहुन्छ पोखरा केवा ताल यहाँ हुनुहुन्छ सनिसा ब्लक यहाँ हुनुहुन्छ खनल एस यहाँ हुनुहुन्छ मोहम्मद उमर युथ चाहिँ मलाई थाहा भएन how is come but comment चाहिँ गरेको छ यहाँ हुनुहुन्छ मेरो मेरो टिभी यहाँ हुनुहुन्छ खनाल एस खनाल एसले टु टाइम्सको गर्नुभएको छ comment thank you so much यहाँ हुन्छ सरिता ब्लक यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कोसेली हाम्रो कोसेली पनि दुईचोटि गर्नुपर्छ धन्यवाद जय जय जय जय नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ Sarita kitchen and Sarita kitchen यहाँ हुनुहुन्छ Sarita and kitchen Sarita and kitchen दुईचोटि कमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँ हुनुहुन्छ भिलेज नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ जोसेफ इन हवाई यहाँ हुनुहुन्छ द फुड फ्यामिली ब्लग यहाँ हुनुहुन्छ मम्मी याङ्की यहाँ हुनुहुन्छ आयोन लिम्बू यहाँ हुनुहुन्छ युमिसा बिनिसा ब्लग यहाँ हुनुहुन्छ नुमिसा बिनिसा ब्लग उहाँले पनि चिटी पाउनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच यसै गरी जम्मा फोर्टी फोर कमेन्ट छ हजुरहरूको अमूल्य कमेन्टलाई मैले यहाँ रिभ्यू गरेँ र हजुरहरूको भिडियोमा गएर मैले पनि कमेन्ट छो छोडेका छु कसै कसैको कमेन्ट छोड्नु नछोडेको भएर भुल चुक मिस्टेक भएको भए हजुरहरूले यस भिडियोमा कमेन्ट राख्नुहोला पूर्ण फेरि हजुरहरूसँग जोडिनेछु र हजुरहरू पनि मेरो साथमा रहिराख्नु होला र हजुरहरूको साथमा पनि म रहिराख्नेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु अर्को भिडियोमा पूर्ण भेट्ने बाचाका साथ हजुरको दिन शुभ रहोस् शुभ दिन शुभ शुभ रात शुभ बिहानी धन्यवाद भिडियो दिनुभएकोमा जय गीत जय सङ्गीत जय साहित्य जय जय नेपाल